pernah terbayang makan jadi seperti ini pada akhirnya Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya telah hilang dan senang Hitam putih berlalu, janji kita menunggu tapi kita tak mampu Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban